Levamos un mes de, de traballo con este equipo interdisciplinar que está intervindo no convento de, de Santa Clara e eh, os resultados están sendo verdadeiramente interesantes e están respostando un pouco as expectativas que tiñamos eh, creadas inicialmente. Xa levamos 26 tumbas, sorprendentemente os restos orgánicos están, se, eh, están conservados e temos bastante esperanza en poder identificar dende patoloxías a procedencias, a dietas e, e outras informacións que nos van a proporcionar os restos óseos dende o punto de vista constructivo tamén está empezando a asomar algunha lógica que permite meter algo de, de orden neste caos inicial co que enfrontamos os primeiros eh, traballos a esperanza é que durante o tempo que queda, todavía dous meses de, de traballo de campo, que poidamos completar e dar resposta a moitas dúbidas que todavía nos quedan con respecto á evolución e a transformación do mosteiro ao longo destes 750 anos. Santa Clara dixo o director un día que era como unha cápsula do tempo, non? E claro, en cada sitio no que abrimos, no que tocamos, aparece algo aparece algo incluso actual ou un pasado ou moi pasado de sete séculos, de cinco, de tres. Estou absolutamente sorprendida, maravillada e sobre todo encantada, non? Porque estar pisando un lugar que ten 750 anos que gracias a este estudio multidisciplinar está permitindo, non? Pois descubrir tantas cousas pois, bueno, fai sentirte protagonista do, dunha historia, non? Había películas que se podía ir atrás no tempo e nos parece que podemos ir cara atrás o tempo co coñecemento, non? Que ten todo este equipo multidisciplinar que está descubrindo tantas cousas. Música